Un Santa Walda, un pasajero, ¿cuánto lola? Le pongo más pasajero, un paciente, ¿cuánto lola? Responde a uno. No, no, no puedo responder. Responde. Pasó, hola, nanta la tiempo, día nanta la tiempo. ¿No? Yo voy a llegar aquí en 10 minutos, la, nanta dale balice la voz y la. ¿Qué cosa, Mabisa? Mabisa. Ah, meneer, no rabia conmigo. Assina, me dá. claco e Mineiro se volta, me dá. chama Mineiro, Mineiro vem tomar Mineiro se volta de 10 dólares. Pero Mineiro, bora tomar asiento para mim, rato? Tomar asiento? Por favor. Senhora, olha aqui, me visita na missa, na Boneiro, na praia, tá Batizadio. Sure. Me tem se sentar igual a minha asiento, aí abaixo. Agora que não bem, vou dar mandar a mim, vai tomar asiento. mitad canción de asiento. Todo día asiento, asiento, asiento. aquí nada, asiento. Botaba bricolán, asiento. Desde asiento. Televisión, asiento. Asiento, asiento. Naga cue, asiento. Naga holta, asiento. Naga pende, asiento. A mi mesa, usa día asiento. Miro a sobra, asiento. reda kan na babae bing anto. Anto itang please tampi. Eh buhin! Kada gis plaka kubuhaya ng kolda, di ba mama? Hindi? di ba mama? ni chalo. Ilas ka ba ko binobi si na mi ba na mi linga mis. Ado ado kwa iko da bolenga ko. Levu levu mama. Ajuda pita flisco, pita flisco. cansende Flito chiquito, flisco. Ei, ando é com o drug que é moeda assim, não? dizer aí, você quanto é trabalho? 10 dólares, mas nem é me sabe. 10 dólares. Pecoia é muito a play. Pero não está sub 10 dólares. Tchau. Não está sub 10 dólares. Pero com 10 dólares não vou comprar nada só. Vai comprar onde? Vai comprar um hot dog, tá 8 dólares. Até botar em banco com sucesso e só só. Mas não está em círculo. É sim. Até eu vou pondo um ketchup maionese. Mas nem com abo que monstro, abo tem que pular dentro. Ah, ma sopra già che rimane un buon caro, va bene? Tanta calo non, tanta simple guizza. Ah, well, sì. Ma soprattutto il poldo e compagnia da labo un un foncia foncia. Ma poco pla un costi come un costi bebe, costa come da chi da mano, da bebe. Yes. Tanta simple guizza sua. Simple guizza nata. Cioè. Anto ehi, si può sopra sempre c'è coi, no? Nada, non ho tutto un abo, vecchio. Non ho tutto un abo? Ni un dollaro. Nandun ta na mo, Na Nano, ta doon na mo, chalo mo, tene. Pilo abot yung gani yan, Dolan. cambia por dólares. Yes. Ah. Guardar. Está cansado que ese colchón de gozar. Que hombre que tres días aquí, nada, ¿no? A ah, Messi no que pasa ni un día más aquí, nada. A ver, haceme un favor, no comisario, ustedes vienen aquí. Obstrae, te pasa. Creo que está bien ya, mira, mira. Acá. Amo verde, no? Devo puntare lì, sì, verde, verde. Ah, di chi così era? Sì, sì. Io com'è, io com'è? Non cambio come se ciò fosse la testa attaccata. Che Ai, ai, ma non è così lì, eh, come volte, no? Già, sì, non sa come, ma sono da sega e flow a qui. Eh, sì. <laughs> Ma che sta? quindi Sinflori in 6 minuti di tempo avevo contato con Colombia mi sono figati di cui che la compagnia trasso e non logro llegare ah, ah ma questo motivo vai a doctor verde no? sì signora sì sì sì eh, así de tanto se ambagasta intanto vai in una clinica mm -hmm. hotel carrento come si chiama? Yeah. la tua cosa non ti mascotra verdade Sì. Ah, non è vero, ti pare da não curva di compagnia. Duci no, ti pare da não tem pena Come ti ha tu puoi duci perché mi vai in babu. Guarda, non vai, non vai. Não vai. Não está por lá bem, você que de jura. Ai. Ai, nou joh. <laughs> Wat is dit de laatste ganger? Tanto gratos naquele porque daqui não no porro. Oh, mas que era bom também mesmo, mas é. Mas é mal botar o fantasma na ceraba, sabe? Sim, também dizendo que eu. Quando para colmo, madame, abrimos na mais ostras, perbana. Mas é mesmo dizer que botar lá. Daqui para dar o cabeça. Como para que comita o ar e laica? Mas estava no confia em mim. Cuchude dos bandas, esse aí, batendo, né? Ora ko bokere kita bongko bata trai bolom babotanyo. Quando me tava sei ora da zundra aqui den para ku ami e trai ku pidau. Paso mi sia pare. Paso mi digo detende vaio. Un tapa picon ku ta ku botrado na, ok? Anto menos bem cara de cliente. A ver, ela vai me saco minta pata saco bota fresco assim, né? Me digo nega no Tá na morto não, nada pisa. Mintava da sa claro. Tamitabo. Pandushi mastai avo palilele. Buang, kaya pa sabon to, Deka? Kaya pa sa abo, ah? Bota maneira bom coi. Aí não. Quadrete quali? Quadrete e quali que co só correndo, bota né? Ando com mimo talat então passo bom. Nossa talat lá. Aí tem que eu, mas essa era noite não? Vai chegar cas lat lat amiga. A velha tá drume, eu drume perde ali ba. Você vai chegar lat? Ando tava que ambas ali é ori se nota ali. Pode ganhar isso? Claro. Ah, ok, não me sabe. Tavaio, Abel, bali, ocho horas, sabe. E lá é que banco correr road aqui. Você vai dar dois drinks. Ah, vou dar drinks. Ah, Medal ah, Mas que tempo tá Medal Drinks, like? Ato ah, botigan aqui, ki Medal Drinks? mandar oito vodka jars. Ah, yeah! Award me ta tá comprondeje é frau. Ah? Tapos tá sa bunti ko yung meno. é saka ba Onde você na ba sabay dentro de sa'yo? Ah, você me ganha também minha vida privada mesmo, porque vai, amiga. Como que vende uma vida privada, Laika? Sempre não estava também de outro, toque que passa o olho. Uh -uh. Ela é Miss Cuba, não? Ah? Ela é Miss Cuba. Pensei que tabiri berraio, ei. Eita, que massa bantou com a Cuba. Ai, não, você tá bom. Que bom que é me sabe. A você é mexe mesmo, não é, Kiko? Hum? Eu é amo Cuba, tem ele, não? É da Miss Eu sei que tu não tá lá, essa aqui tu não é, não, por compa lá e posso não, ok? Ai, você é tão ama... Qual é? é a música dele? Ei, uá, compro-demi e coisa. Eta não é, tu não é assim, tá O que que passa o? Hã? Vai decepcionar no salai cá? Mira, padia, buria, lisano, no talag, batende? E você não? Você me não compreende você não, sabe? Você não tipo de mulher aquilo que você pode querer. E mesmo quando ela viu, você está de uma não, você não está na mão comigo, sabe? Você cada vez que nasce algo, Nambai, Bimbek, você três luna, você anda a vibrar essa não? Mas mira assim, hum? Pamira si, te qua hierra contava tu bisami come kerre che ambar da di ah? E mui dottrinavo, filosofiavo, ma shabon. Però tranquilla, Ipa, a suo tempo lo capo mio maestro, anche lo ben contando. Awe dia mi bin contavo, cubo topa abo, che maestro e mi se a mi laica, ti mi maestra cava. Ai basso. Mm-hmm. <laughs> Hello? sim sim si, si, mi tayo. Ay, no, me mesa puxa perto, assim, aqui no lanto, no mabinho. Aha. Ah, mas também tem? A ver, não me também, vamos ora. sim ah vai bom, bom, bom. Ei, me tabai, bom. Ando, eu falo que, man, a kana yaga lá, ando tá tabai. Oh, ah? Que vem tabai, tabai. Awo, me tá tapa bimix. Ah, há alguma briga me tapai quem vai reclamar. Como vai? vou botar teke? Bobot, wag, ibutas na direita para mim, problema ko, one course pa atrás pa mim. Ah, então outro coisa. Se me se tente, vou estar metendo de mim o like da subida, tá bom, mestre, sabe? Pero melhor vou começar a buscar outra coisa. Tene vai, mas papi, o like para sua minha amiga, esse é uma consejeira. Amiga? Você não me quer saber confundir o de amiga com amistade? colega ku kono si daga kwanto ay você está na dos ang sabe kami sa amin dos ay basta bira asin na amiga ko boto konti turbo sekreto ng né? a ko na asa mo mama Patira song basta mas Pasa da warmi da realizando ku quem ma atende todo o tempo hum. Olha mira você que trata normal nenhum rei não se entendeu de nada não tá bom amiga tá vai protegendo telepaio Niabot ninyong mi na tapos diri si hindi na pami manenaya ta bong okay? Amin ka ba tayo mer? Ha? Ang tatay ko ta abol a ami abise. E eh, bise hala kita paso pa ani eta eh, pasado. Anto mi mama asiyami ko era pasado niya mako no conteste. Paso no tiene nada no puedo contado tayo. Anto tas traya como mamá un señor a Claro que la señame. ¿no? señor nada. A ver, no señame ahorita. jedno asijani. A war podona. Podona pakiko of tikong. Ah, usna asimalo. Nata. Además, não agora vou decidir de perdonar. É sunqua, traicionar a confiança, não? É confiança aí. É tá bem Não pô? Agora vai para um trem. Vai para um trem que meta a mim com me conecto, você não tur, tava da church DJ, mas não os Mas nós somos sempre da preto. Nós meta tava tano de cana sempre preparado para em de quem conta conosco. não é o pouso tem empleitamento. Pelo, pelo, pelo não tá pleitando nada, no cuidado para mim volte só. Vai, vai, vem buscar. Vem buscar volte, tem comigo o bolso Olha como está pleitamento. Ei, tu mata imitar, vai ter ele, cadê? Senhor lá! Senhor lá, me, me balica. No? How de Milomba. Milomba lomba de mi Atlas? y mi Atlas está Mi asiento está blobashi. Despensa, mi bo? Disfrutar DJ. Disfrutar DJ? vos amanda mi bonelo, o la sina que mi nota mi piti lo vontu. Pasa o la me mi visita na fiesta la bonelo sesi, no? Ta come bachi-bachi, ta come sopi, ta come flamingo, hasta buliku ta come. Ta comprende? Que me no bebi a mi la fresco, flesku. Bebi sa mi dis, no ta mas eu vou lá. Vou botar aqui ali. Dispensa. Dispensa para passar aí, tchau. Senhor lá! Tá Daqui vou dar uns avisos sexuais. A la gi dek sa. E pou l'filman yon mi fon chen. Pou l'filman yon mi fon chen. Despo di klezia. Wan, a mi tabay wak yon konz di kome. A wou laki? Yon konz di bebe? A to, a wou, a mou san tabay yon kon chen, to? De mou san pot mouni, mou san api. Fwi kak kou mounan kon chen? Mou san tabay yon kou blan konz di kome, yon konz di bebe? No? A to, ti bidita me di kome, jen mou yama. Amp. você mwen te kou la, jani wani ou se kou la tabe de kota me kou platoun, anto, despre si ou la tou nou sapi bek. Keme ou sa mou volchen, mwen ou pou se, besi nan wala mwen pou mou bayi pou Hello? See you. Aí tá passando com motor o Nova vai em mall na Renaissance imenso. Nova passou com o é de guerra, mas você também comprar. Esse é o meu Tommy Hilfiger. En dan bedoel ik bij Colonia hier dat tá aan met die gas, tá dat ik Beyoncé e é de Rihanna. Zie, pero ora como vai é para como de Rihanna e se acaba. Onde está? Ah, bota que banda? Ah, mas bom, então tá, agora para botar meu sobra cena. Bom? Não, você me deu passeio, mas como eu troco os nanos capos. Bom, não tarde, bom, me dá uma guardado. Sempre tá disso que banda. Bom, sim. es tal rico no Jangan coba ya, kemarin kau nonton nih. Sikat. Usah kami não kabo bim pornada bim para yung kami. Tira so, tira so. Sa won subya tali pa bomi tas pero. Kami ne. Well dushi. Pero tu mami sore ba kume kosa? Ba kume kat kibo tu tu. Ay papa mi tu kami cobertura tu kami mesa. Sa mas ei. Mi ke esam que ba ko problemi? Tame? Claro no dushi. Ok, a mim não tem problema, Dushi. Sim, e com o pinto botar. Ah, eu não sabia, mas só ia essa rata, tu vai trabalhar. Bom, Dushi, bang. Pero pitene não. Usava sábado? Aqui aqui aqui. há. Eu tô lendo grátis, tá andando não é? Como que é me grátis? Como que é me grátis? Ah, do Shiba. Toma chocolate, paga lo que deve, sim. Ei, mas você sabe, bom, bom, claro, que coisa que daquela dentro do. Aqui não tem gente que tá cano bebendo, não posso comer aqui. Então, ah, mata tá rabo, você viva pra gente. Ei, toma, toma, toma. Maanot, eh, Gusto ba? Ito na yung eh, gusto, no? Bang, bang, bang. Ato ba, ikaw kita gusto po mas kusang. Ay, pamiwa mo ba, mama? Vanella Passan por escucha e Bueno Nahuar cancelate un próximo aviso. Vou cancelate un próximo aviso. Sim, um dia me diz, Bueno Nahuar cancelate un próximo aviso. Jefrau, estranheiro não, tá a volta para pegar drumi na hotel, quando nós vamos reunir terra, e como é que casa vai drumi de conha, Jefrau? De como da sistema de estranho. indignação, você tá mais a pessoa mesmo errada com o mesmo comentário e prova. Mas a única coisa que me pode contestava tá com a regra de nossa companhia, tá bisa com uma ditera, esta gente na local, e um que tá sacando familiar, na outra não casa, A melhor de casa, hein? Não, tá pouco, né? Eu não hotel. A Wendy me tem a lei e vai o hotel. Ô, minutica, minutica! Wag mena, outro mena mena proyekto po ko na kibasensita, e regla amin ah, ta un trabajador, mi tipo cinco. Regla, regla, cada vez vos ati regla, regla, regla, regla. Tudo bem, vos ati regla, você não tá comigo, regla. Vos ati regla tá pra vai pra me poder no não por vai poder. Agora me tá aqui, agora me mete vai casa, vai dormir. Me tá bem que vai dormir na hotel. Você não non dico ma comprension, ma si comprension, non si comprension, se via con comprension, ti chiamo da comprension, papi. Ami che io blocco, io sono tutti, alla divana, ami eu io che mai trovi da hotel. Puta, io, poi leggo, puta, un cavo di non so se che da tu. Menem, wa. Mita wenen pagyama et taxi pa bos na. E eu não sou evitado olhou de cabeça, onde eu não posso trabalhar livremente, mas não caso. Não, Quando eu chamar táxi, táxi também vai é O você. Ok. Ah, tá, mas quando eu também não sei, é shuttle bus, não vou dar por. Shuttle bus, não! Táxi! Já bem, já bem, já bem. Ok, um, bom dia. Um, meu como... Eu vou, porque já falo para mim que é roubado isso. aqui te falo e aponta não vai Itu malah masih kanyo. Kasi mener ke, kasi mener ke. Ando meneer, ja, maar Grenta, om te laat, want ja, am, met dat komt, dan denk ik, we zijn daar bezig, goed, hè? Maar ik kwam boven. Nós somos uma companhia, então nós temos que nós temos que manter nós na gente. Igual nós não perdemos a coordenando, nós anda com. Ei, olha, vou tabular para pedir legla, legla, legla, legal, não. Me meta aí, legal, tratando con el cliente de manera vesperta. Mira que vamos a estar iluminando el clan esconde. Ya, y el fraude no está comprende ese. No está comprende ese y na altura de ese manera E el fraude. Você por está probando solucionar el problema. Como please, por favor, toma um assento. me um taxi, você anda vai você taxi. a clube. asiento, asiento, asiento. Me fatal de asiento. Caca, le puleta, asiento, asiento, eso está mal. Pensando, me está labia, quitina. Me está labia, me está la Marisol, me está el Oh. Si, si. Siguro pa rin pa amin yan, mo ko supervisor pa amin. Boss, vamos por Meneer, oké, okay, maar we me woon met hem, para supervisor, pabo. me está algo mi mes, pero ayuda meneer, me para clapa ayuda meneer. para te quiere, pero fuera me está para trabajo, vos no sabes nada, nada, ¿tá? ¿Quién me con trabajo, vos no sabes? Vos no sabes nada para arriba, yo no está para poco. Me diga, vos supervisor pa amin. Meneer, o tique más respeto, sí, ok? o tique más respeto. Aquí no está me para vos te respetar. Frau, vos também já está começando a comigo, para não vou olhar, vou supervisor pa amin, mas não vou menino Meneer ah, waak, moet ik comprendendo? Quando tá turoro como é, é chance cada nove minutos, tá que da lanta binya kinana, bimu trami e é mesun mas meneer tá cada 10 minutos um avião tá que da subir baixo, subir baixo, subir baixo, tá? então se me pintar cada um minuto vez, vou ver se tem passagem, vou ter serviço, vou ter tudo, ok? menino isso é da verdade. Você, isso é da verdade. Pero corda como tá me me costa ali caba, me tem outro cliente na para me ajuda. Me botou stop de ajuda não me queda atender com a você. Não quero começar com meu homem, não tem tempo de pera comigo. Assim por favor, já, mas você vai se pam, OK? Menino, você me dá pouco de tempo e perde cubo. Vai compreender me? A mim não dá lá todo dia, não com tanto paciência, com smap me entrar. Pero me tá entrar que não se vai tomar não quem não nenhum cliente. ai que basta que tá começar, só para gente nem tinha no bondade. <laughs> Musa tá duro, musa tá duro or ungen mes tem espil para nang mira musa. Ando na mi sabon kos. Ami mita orgulloso manera mita. Nyung nyung hen notin notin bisami ni bonita kun ni kumita mahoso. Mita orgulloso manera mita. Voluntad de Deus. Bawa mi ki? Hey, al natural nada com kudrecha corpa. Bawa amigo, não. não, não, não, não, não, não, no. Quanto quanto si tranquillo. Tengo que le tenisitos. Yeah. É. Hello? Tá possível que vou pôr o bimbali para mim urgente? Urgente não, agora. Sim, para motivo de maleta. Bom, danke. Despeça do Gin, sorry, não vou te ajudar. Fica tranquilo. Por favor, me dá pedido. Oh. Robert. Um, entende, Frau. Me saco essa nota é momento. Pero que Remy não está em intenção. Não está em intenção, verdade, senhora? Pero nós temos que respeitar outro. Esse não quase. Essa grande. Não está compreendendo, Jefrau. Ah, pero o que está passando, não está lagando, não emoção toma controle. Ah? Você tem que cool down. Então de cool. para vir A mim não nem minha mama, nem minha tata, não nunca vai precisar comigo. Ah? awote akinana ume nirta aqui akinana bi pape mahoso kumi anto tribi tama de mami mahoso pessoal querendo me tá compreendendo perfeitamente me tá compreendendo ah me tá pedindo hasta sorry também a hora aqui pero nós também tá passando de uma situação no, bastante perfeita. eu me sabe um coisa menina se arranha bom ainda pode engolir era noite não vai buscar maneira não Coceira me sabe. Vai buscar busca maneira de parar na ponte break de renaissance e não há com maneira de direita a cabeça e alaga outro ene cabe direita a cabeça que botei igual. Pronto, tá basta, ok? Tá basta, compreende-me bom, tá basta, mas sabe o Tá basta, senhora. Pero aí, ah, me tu para que não me tá trado, a ah, tu me tu uma coisa que essa mania não pôr. Entende? A hora que não tá a mim tá papiando cubo, ok? Tua maneira me tá tratando na explicar o que que tá passando, ha? No momento, batendo com a mim a insultava, Senhora, não insulta-me, pero você está cansando-me. Tende duche. Que problema por ti? Que coisa está passando cubo? Que coisa está passando cubo? Ah? Que problema tu tem? me duche. Tu tem um lac, que tu vai papi na boba, que tá bom, tá? Ok, vou comprar dele bom? Que é da cool, que é da cool, mas nem me caçar de cool de dono, dono de cool. Ok? Vou comprar dele bom, bom? Tá bom, tá comprando dele bom? Ah? Não pega, não pega, não pega. Tranquilo, não acaba com o sutra bongo do Uxi. É melhor conselho que a me bordunabo, tá? Vai, lague cabe com ele. Compreende que eu aqui também cubo? Vai, lague cabe. Mas só tenho essa leu que a missa tá comendo, tá lagaiando que tá com gana. Ok? ok? Que minha menina botou em roupa. Roupa, a senhora vai, cara, botar a mão. Tende dushi. Caminhamos também rame aqui no dushi, me tacar na morse com muita pinheteira. Vai compreendendo? Me tá rende, não comer bonte com nuco, não, o sebo dende. Bebe água de rembac, não, bicho de com doce reia, não, baixa canta canto também, não, corre com tudo lá que diz. A ver, me tacar na fraga, com muita, com tacar comer fast food. Vai compreendendo? Vai na merda, meu. Vai na merda, cubo. Ah, tá, te roubo e bem sabia, te roubo e bem sabia. Não, não, Nós abrimos para nossa casa, ok? Nós dois, nós temos casa. Agora, nós mesta aqui, então nós maleta não, não tem. Então, amanhã, nossa casa. Oh, ok, va. em três histórias de maleta, mensagem completo. Sim, para o capítulo final, se moça. ok, ah, um, que tá? Nós mais casamento nada de conha, né? a caramba awo yo fro porque kebi sami ta ken ta be para responsável awo bo kebi sami tendo yo fro wa se bo casa de jeans of crash ko al que conta mais importante mais importante tá que você tá regra para mim aí me gosta ando me da casa sunu evitava o biwa aqui também Seguro, seguro. Por acompanhar me na cantora? Seguro, seguro. Bon amigo, bon amigo. Escucha la viaza, escucha la viaza. Escucha la película, abuelo, eso. No, pero no. Pak, no ti viendo, pues está pleitando, pues está sundla, pues se costó tabaco, bueno, ¿por qué eso? Pero por ejemplo, pues está tenga frío, ¿no? ¿No? Hola, ya,